नमस्ते दोस्तों YouTube के इस टेक फॉर हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पेटीएम वॉलेट में अपने बैंक अकाउंट से पैसे कैसे डालें है ना तो उसके लिए हम पेटीएम पे लॉगिन करके पेटीएम को खोल लेंगे उसके बाद एड मनी में जाएंगे अब देखिए यहाँ ये ऑप्शन पूछ रहा है कितने पैसे ऐड करना चाह रहे हैं हम यहाँ ऐड करेंगे आप लिख भी सकते हैं की पैड से ऐड मनी पे क्लिक करेंगे अब आपने अपना क्या करना है अपना एटीएम कार्ड ले लेना है और देखिए यहाँ कार्ड नंबर फिर एक्सपायरी uh, डेट या वैलिड डेट कब तक है वो या कब से वैलिड है और C V C V V number बोले तो जो एटीएम के पीछे तीन डिजिट का नंबर होता है ये उसकी बात कर रहा है तो हम इसको फिल कर देंगे इसके बाद पे नाव पे क्लिक करेंगे अब ये देखिए पूछ रहा है please verify your contact details registered with the bank है ना तो मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है मैं उस पर एक ओ पासवर्ड जनरेट कराऊंगा I want to generate one time password ओ है ना सबमिट पे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वो ओ डाल दिया है सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए हो गया ना अब ये दिखा रहा है आपके आपके पेटीएम वॉलेट में सौ रुपये आ गए हैं है ना कमाल की चीज़ दोस्तों और देखिए ये ऑर्डर नंबर भी दे रहा है अमाउंट भी दे रहा है और कैश पेटीएम भी दे रहा है कि आपके अकाउंट में सौ रुपये आ गए हैं अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि पैसे भेजे कैसे है ना तो आप इस पे और सेंड पे जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर यानी कि अगर किसी के मोबाइल जैसे किसी के मोबाइल में भेजना चाह रहे हैं और उनके मोबाइल में पेटीएम ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप मोबाइल नंबर और रुपए डाल के और यहाँ से ऑप्शन ये ऑप्शनल ऑप्शन है सेंड कर सकते हैं तो वो चला जाएगा एक यहाँ पे सेंड टू बैंक का ऑप्शन है अकाउंट नंबर का जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट होल्डर का नाम account number I code amount डाल दीजिए और ये ऑप्शनल है सेंड कर देंगे तो पैसे चले जाएंगे उनके अकाउंट में है ना कितना आसान सा है तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे नए नए ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों thank for watching thank you